айнек чөйчөккө металлдык натрийди майда туурайбыз ченелген натрийди биз ретортага же артка кайтууда муздаткычы бар колбага жайгаштырабыз аны ысыгандан кийин ретортаны кайтуучу муздаткыч менен жабабыз анткени пайда болгон буу кайра суюктукка айлануусу үчүн артка кайтуучу муздаткыч аркылуу натрийге 5 мл бром бутан куябыз акырын аралаштырып бир аз күтө туруңуз реакция радикалдуу болгондуктан ал дароо жүрбөй. айрыкча бром бутан натрийдин гидроксид плёнкасы аркылуу өтүшү үчүн натрийдин бети көк түскө өзгөрө баштады демек бул реакция жүрө баштады дегенди билдирет биз көрүп тургандай өтө ыкчам реакция жүрө баштады реакциянын ылдамданышы радикалдуу реакцияга байланыштуу ритордтун дубалдарында кайра муздаткычта конденсацияланган бром бутандын буулары жана жаңы октан пайда болду пайда болгон бром бутан жана октан кайрадан артты көздөй агууда пробирканын түбүндө көк түстөгү суюктук пайда болду реакция уланып октан пайда болду